Magos. También este año hemos oído que vosotros hacéis grandes regalos y sabemos que vosotros nos podéis ayudar. Os ponemos en contacto porque somos siempre más trastornas nos preguntamos cómo la gente puede salir de la casa de, ciertas maneras. Os preguntamos ayuda para resolver este problema grave. Queremos acabar con el mal gusto que actualmente reina en todo el mundo mirad cómo la gente sale a la calle en chándal. Estoy alucinada. Es que ni Mirror Face se viste tan mal así. Yo no tengo palabras. Nosotros queremos dar consejos también a vosotros. Otox tinte para el pelo, haceros la cirugía plástica que da más autoestima, dientes blancos, no amarillos por favor. ¡Qué asco! Tenéis que Este video ha sido nuestro video mensaje para los Reyes Magos. Nuestra intención era realizar un video para divertirnos y pasarlo bien. Via. Si escribimos una carta seria, nuestros deseos son terminar el hambre y la guerra en todo el mundo. Poder hacer la gente y eliminar del diccionario algunas palabras como guerra, violencia,